Hello，大家好，我是金英老师，欢迎大家收看本次的节目。在今天要跟大家分享的是，二零二一年扭转乾坤，好运到。针对属老鼠的朋友，该如何在今年帮自己化煞开运？以及呢，透过七正四余来了解这些星数对于属老鼠的朋友个别年份有什么样的好坏影响？还有呢，在最后会跟大家提醒一下。 在今年呢，属老鼠的朋友必须要留意的一些事项。在我们开始之前呢，请新朋友务必呢先在下方帮老师按下订阅、小铃铛、加赞，让老师更新视频的时候，您才能在第一时间收到通知哦。好，首先呢，我们来看一下，针对属老鼠的朋友啊，在二零一二一年这一年呢。 我们主要要化煞的这个星数呢是病符，因为我们逢到了病符凶星来犯到我们的本命宫哦，因此代表是在今年呢，属老鼠的朋友在健康养生方面呢，必须要更加的加强，不论是在饮食上、卫生上面、出差旅游、处事的态度，都务必要格外的注意，凡事以静有助于稳定你的整体运势。 此外呢，在忙碌的生活当中呢，也务必要注意一下我们平日的这个养生哦。如果身体呢有不舒服的地方哦，就应该要尽速的就医哦，才可以让你的这个病情稳定，也能够让你的运势保持在巅峰的一个状态。尤其是针对农历的十一月份呢，是属于我们运势比较低迷的时候。 你要注意哦，不得不谨慎了。再来呢，针对属老鼠的朋友，想要开运的话呢，在家中的这个环境整洁卫生哦，是务必要留意的地方哦，尤其是针对我们厨房的这个厨余，还有这个垃圾桶哦。 包括是这个厕所间的这个垃圾桶哦，如果可以的话，尽量呢，我们减少呢这里面的垃圾，让这个晦气呢不会影响到这个磁场。尤其是如果可以改用水溶性的卫生纸呢，那么它就可以跟着这个秽物呢直接冲掉，冲入马桶里面，那也可以减少这个垃圾量。 那当然呢，我们也可以运用这个檀香啊、熏香呢，来净化家中的磁场哦，让我们可以接纳好更多的这个吉气，增强我们的健康运。但是如果您本身家里是呃没有香的，那我们也可以用这个空气的这个芳香剂哦，来喷这个环境的周边哦，让这个身子里面呢不会有这个晦气。 再来呢，也会建议属老鼠的朋友可以常常呢到公园去漫步，或者是去运动哦，都会蛮适合你的。尤其建议我们可以在清晨的时候呢做这件事情哦，让这个绿油油的草皮呢跟树木所散发出来的这个芬多精哦，可以让你透过呼吸转运哦，进而提升你的这个健康运。经常需要外出或者是出差的朋友们呢。 老师会建议哦，我们可以透过这个言语啊，或者是晋身的这个道呢，来这个达到晋身的一个效果，或者是说也可以呢，点上这个药师圆澄灯呢，来守护你的安以及健康。也会建议属老鼠的朋友在初一十五的时候。 可以呢，拜这个福德正神，也就是我们说的土地公哦，来庇佑哦你一整年的好运势。再来呢，在七政四余的部分，我们会看到呢，有一些星数，它会交叉的针对不同年份属老鼠的朋友，会有些许的一些影响。首先呢，针对一九八四年以及一九四八年出生的这两个年份的属老鼠的朋友。 我们逢到了这个七次金星哦，入到本命宫。那这个金星呢，在今年哦，它是属于半吉星，因此呢，您在上半年，也就是一月到六月呢，是属于吉祥的月份；而七月到十二月呢，它会是属于呢凶月，也就是在下半年呢，这两个年份的朋友要多加的注意。那么星宿的部分哦，呃，会有影响的，比如说天行、科名。 路元以及人元这四个隐性的星数呢，可以是为这两个年份的属老鼠的朋友为用的。而用心呢，它代表的是呢，我们可以展现出来我们想要做的事情，而它也会加强你本身的意志力呢，让你想做的事情呢，更加的富有这个呃创新、创造力以及自由度。 也可以体现出这个命主本身要的这个思想、好才华跟展现能力。所以说呢，我们要来看一下，就是当我们逢到了这四个星宿的影响的时候，天行本身它并不算是一颗吉哦，它是属于呢，呃，是会有一些负面影响的。所以会建议呢，在当年度呢，不宜去抛售家业或者是不动产，啊。 尤其如果你这是属于家里哦留下来的产业跟资产，请务必呢在今年呢就不要去有这个动荡，那这样子可以减低我们这个天行星数的一个影响。那至于呢，我们也可以透过，比如说有画这个裸妆或者是简易的画口红哦，在日常生活保持自己的这个门面，那这个呢也可以降低这个星数对我们的一些影响力。 另外后面的这三颗星树呢，也就是科名、路缘以及人缘的部分呢，他们则是非常大力哦。如果您刚好是正在准备考试的朋友们，尤其是针对国家考试或者是公职的这种考试类的，因为它这个学习进度是必须要延续的，而且也比较难哦，会有办法就是一次就可以命中，或者是金榜提名，因为它有名额的一个限制。 所以，如果是你有是在准备类似这种高考补考的朋友们哦，在这一年呢，哈是属非常大力学习的，那财运呢也是相对不错的哦。再来就是针对出生于二零零八年、一九七二年以及有三六年属老鼠的朋友。 在今年呢，我们逢到的是一百水星入到本命宫哦，那它是属于一个大吉星，所以基本上在一月到十二月这个阶段呢，我们入的这个星宿呢，好分别会有天权、决心的一个影响。那这两个呢，代表的是权力，好以及位阶。 但是这两个星宿，他们的影响力是为仇用。那仇用呢，代表是为我们所克，是我们比较看不太惯的。仇星也会代表是这件事情会害怕自己，或者是完全被我们自己所支配。哦，所以是说，呃，用一个比较实际的一个例子来解释给荧幕前的朋友们听的话，它代表的的一就是，如果你在当年，啊，比如说你是。 有这个天权，也就是你有这个主导权，你可以去评比别人的考绩，啊，那你可以去左右别人的升迁，哦，这就是在今年你对别人的一个影响力，你可以让他没有办法那么的顺心如意的直接就上位，啊，因为你很可能会去牵制对方，或者是透过多推荐另外一个人呢，让竞争者变多。 所以这也是某个程度上会展现自己的一个影响力的一个一年份哦，那就看你要怎么样适当的去用在你的职场上面哦。再来就是针对一九九六年、一九六零年以及一九二四年出生的属老鼠的朋友，在今年呢，我们逢到的是四绿木星入到我们的本命宫，它本身是属于一个大吉星哦，所以一样呢。 我们吉祥的月份呢，是一月到十二月哦。那隐性的星宿的影响力呢，会分别有天贵、官星、天四、喜神以及马元。那这些星宿呢，是为我们的难星。难星代表的是呢，它会克制我们的一个本身的这个星体哦，所以它带来的事情，多数会是属于比较困难的，或者是无法接受的。 也会给我们带来一些麻烦啊，跟阻碍等等的，好，所以主要呢，如果你是想要，呃，你想的力道呢，会落在，比如说本来有预计想要生育的，想要进入怀孕的朋友们呢，在今年呢，在受孕的部分呢，可能会有比较多的一些问题哦，会建议要提早去了解跟排除，那再来就是。 如果我们有生下了这个孩子呢，这孩子呢比较有机会会变成是万中选一的位置。那再来就是当年的财运啊，还有官运哦，都是相当的不错。象征的这个变动的这个马原星数呢，也会辅助我们，有利于我集市的一个推广哦，可以让这些事情哦变得更加的有生命力跟主动。 所以也代表是业务方面是很适合去拓展的，但是这样的一个前提是必须要符合天时地利人和。那刚好在今年的部分，逢到难的星入到这个宫位的时候，可是它偏偏又是吉星，代表是我们想要拓展，可是我们会受到很多的牵制。哦，比如说你现在有天时，可是你地利跟人和不一定是成立的哦。 因以这个疫情呢，可能会让我们的业务拜访上面变得更加的不容易，甚至呢，你可能要出差哦。光是要是去我们的这个工厂或者是代工厂去厂看这个产线产线的一个顺畅度呢，都会有一些难度哦。所以这个呢，就会是代表的是这个耐心啊，入工位的一个影响力。 所以在工作的调配上面呢，请务必呢要提前注意一下。那再来最后呢，我们来提醒一下针对属老鼠的朋友的一些贴心提醒。在二零二一年呢，基本上在今年度哦，多数的时候都会有这个贵人的相助以及提携哦，所以很多时候都可以化凶为吉哦。切记属老鼠的朋友在今年呢。 不可多管闲事哦，而且要预防劫财，所以投资啊，或者是说跟会啊这些东西，如果不是你很清楚或者很信的认的对象，请务必要三思哦，再再把钱哦拨出去。还有，在今年呢，会比较容易自寻烦恼，那这个是属于我们人为可以控制的哦，所以可以尽量呢，要让自己放宽心一些。 老师会建议属老鼠的朋友，在今年的农历三月到七月之间呢，要提防的是车关的部分哦，尤其就是不可以疲劳驾驶、酒驾，甚至在心神不宁、情绪不好的时候都不要意气用事的去开车哦。那另外呢，在端午节当天呢的午时，也就是上午的十一点到下午的一点呢，居家的部分哦，一定要把。 窗户呢全部打开，来除病气，降低我们这个今年呢的这个病气的这个因素。还有呢，也会建议你们呢，在做任何的决策的时候，比较适宜在上半年的时候做重大的决定跟决策，因为在下半年的时候就比较容易会有比较多的一些变数因子产生变卦。 而在农历的五月之后呢，请务必要注意一下我们的生活方面呀，尤其是交往异性相处、性生活方面呢，不宜过放纵、奢侈、荒淫无度，否则呢，我们的良缘哦，很有可能会变成露水姻缘。尤其是针对二零零八年属老鼠的男性朋友，以及一九九六年。 属老鼠的女性朋友们更要留意呢，在今年的流年呢是比较不利感情的，也会建议你们要加点姻缘缘成灯。再来就是二零零八年生的属老鼠的孩子呢，刚好在今年呢也会进入青春期哦，比较容易会有这个叛逆的一个情绪啊，也比较会想要耍一些小聪明，但是在今年他的一些才华跟天赋呢也会。 很明显的凸显出来，因此父母亲呢也可以多留意一下这个年份出生的孩子。而一九八四年出生的属老鼠的朋友，在今年呢比较适合专注在你的主业上面，在上半年很有机会可以赚饱饱，坐等下半年哦。一九七二年属老鼠的朋友们呢，在今年哦，我们的工作职务上呢有机会可以升迁，或者是呢。 在职场上的这个名望地位呢，会提升许多，也代表的是有绝对的一个影响力。好好的运用这个影响力，来拓展你的人脉以及人脉。最后，针对一九六零年生的朋友们，如果你到现在还没有退休，那么今年呢，无疑是掌权者的一年哦。也多利用这个时候照顾晚辈，这样子会是不错的。 以上呢是针对我们属老鼠的朋友，在二零二一年要透过老师分享的方式，帮自己扭转乾坤，好运到。我是金英老师，如果你喜欢我的频道，请务必在下方帮老师按下订阅、小铃铛、加赞。有需要老师咨询，或是想了解自己个人的流年，或是想要点灯的朋友，请透过上方的微讯号，或是下方的。 官网以及链接，联系老师报名。我是金英老师，感谢您的收看，我们下次再见喽，拜拜。